现在已经好了，和火山喷发一样，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。现在我们可以关火，然后把粥捞出来。哎呦，我发现粥有点多，这个碗有点小，我要换一个大碗。 超级大。 一大碗小米粥就做好了，谢谢大家观看。大家喜欢的话，可以点击收藏，或者是点击订阅，或者关注我都可以。